कहीँ कतै अब आफैलाई प्रेम गर्न सिक्दैछु कसैले बुझाइदियोस् उनीहरूलाई कि मेरो परिवर्तनको कारण पनि उनीहरू आफै त हुन् जति हिँड्नु थियो हिँडिसके अरूले देखाएको बाटोमा अब आफै बाटो बनाउनेछु अनि भेट्नेछु सुनौलो गन्तव्य अब यो मनले कुनै गुनासो गर्दैन कसैले कति माया गर्छ कसैले कति ख्याल गर्छ यसले कुनै फरक पर्दैन किनकि फेरि म पुरानो म भएको छु म जे छु जस्तो छु अब आफैमा पूर्ण छु आफैमा खुसी छु त्यसैले सायद आज भोलि अलिक ज्यादा हाँस्छु